大家好，我陈老师。哦，今天我们来谈谈姓名学。姓名学在现在哈还蛮受欢迎的，常常会有人说：“哎，老师，我这个名字哦怎么样？是不是可以对我的运势有帮助？对我的音乐有帮助？对我的感情有帮助？或对我的事业有帮助？或者对我的财运有没有帮助？”那姓名学到底是什么东西？好，我们今天来探讨一下来看。好，那老师在开始前，老师要讲哈，老师是一个专业的老师。那我们专业老师的状况之下就是什么呢？我们讲东西一定要是。 真的，哦，没有办法像其他 YouTuber 或是话题性的高手，他可以从外太空讲到内子宫，哦，从轩辕皇帝讲到外星人，那当然我们没办法这么讲，我们也讲的就是真实，哦，跟我们的专业来看。好，首先我们先了解什么是姓名学。姓名学首要的状况，它有一个结构，就是裸驼背里面啊，哦，你挖挖最地之后就开始了。来，我们来看看，老师今天做了一些资料，我们来看看。哦，姓名学与人生的关系是什么呢？好。 我们人生关系就是，我们人生是从呱呱落地揭幕，就是说我们今天出生了，我们开始哭的那一声，我们人生就开始了，对不对？那命名就很重要，因为大家不知道你是谁，你有了名字，你才是一个独立的个体。就算你还没有取名字，现在可能老师还没取名字，或是家长还没家长辈还没取完名字，那你只会给一个小名，比如说胖胖啊、弟弟啦、妹妹啦、哦这些来做一个，但是名字一定要有。 没有名字，你就不是一个独立的个体。所以说，人生呱呱坠地开始揭幕命名就开始你的运格。好，所以说什么呢？好的名字我们说？好的名字像西装革履，你运势会加分。好，坏的名字哦，就像深陷泥沼，事倍功半。这有没有道理？那这个争议其实最近，其实最近都很多人在讨论，是说名字是不是被一些命理师把它夸大化了。 其实这个我们可以从一些比较科学的角度来看，好，我们可以引用一下哈别人的研究状况，好，这个是我们之前在网络上，我们在各个老师也去拜读过这个大作，就日本的一个学者啊，我们一个江本胜学者哈江博士，他做出来一个生命的密码水之道，他就发现了哈，你看着各种语文的文字的时候，那那个水的结晶会变成不一样，好，比如说我们现在看到的哈。 说啊，爱和感谢啊，无论英文、日文、德文，它的结晶是不是都很漂亮，都很漂亮，对不对？那接下来呢，还有什么啊？负面的文字，讨厌，杀死你哦，那是不是就像一个人拿刀的去去杀人，对不对？好，再来我们看什么？语言的力量，好，包含说他听什么？听音乐，好，听离别曲是不是就像散开一样？好，听重金属音乐，我们重金属音的一个特色就是它的歌词是比较特殊性、个性化的。 哦，所以它就变成比较会分散。那听田园交响曲这种快乐、轻快、美好的音乐，它结晶也是很很美好的。哦，包含什么？日本东京自来水啊，接受它是一个被吸收了很大很大的能量的哦。品川自来水处理过的，它就破碎了哦，结晶就破碎了。那经过祝福后的水，反而会变成一样，再次结晶起来，哦，变成这么漂亮的结晶。所以说。 这个水，有人说有人在在我们的华人社会说啊，我老给你这个大杯水加持过的水哦，或者是在我们就叫有圣水之类的东西。你像像像我们这边可以看到哦，我们有什么阿弥陀佛哦，阿弥陀佛哦，或者是南无阿弥陀佛，或者是南无妙法莲华经心经哦，或者是佛教这种，有没有看起来它很像一个法轮哦？这个法轮它就是会展现那个形象。各位有没有想过为什么它要展现这个形象？ 哦，为什么会产生这个形象？其实我们要知道，我们的一个它是一个很有意思的一个逻辑啊。怎么说呢？啊，怎么说呢？啊，比如说我们口中说的力量，你做的真好。啊，我们说教育要从鼓励代替责骂。啊，你做的真好。哦，你漂亮，你真的是一个好人。哦，那它的结晶就很漂亮。不行，不可以。听到的时候，你觉得很开心吗？不会，说心里现像有个洞。 哦啊，不行，为什么不行？有没有它的形状就像一个洞？好，战争啊，看战争是不是像阴阳一样？哦，一黑一白，战争什么对立嘛？观念不一样，对一个东西那么不一样。所以是说我们的文字的力量，它跟语言是成相对的关系。为什么？因为我们全部人去学习这个文字，学习这个语言，在那个种族中，我们定义这个文字是这个意思。 我们听这个文字是这个意思，所以是说，它就会有这样的能量，好，比如说老师穿的这个衣服，它是灰色的，它叫做灰色，你不会看的灰色叫做哈，老师你这件白色的衣服真好看，不会，它是灰色的衣服，因为我们定义它是灰色，全世界的华人都说啊，会讲中文的说啊，这是灰色，好，这是灰色，因为它就是个定义，定义起来之后它就有力量，所以说我们常常说到什么词咒。 哦，比如说我们念心经、持咒，哦，金光神咒、心经，或者是我们祷告，好像神明祷告，发挥我们正能量，哦，或者是说我们用一些赞美歌颂，是不是？它都会有一些正能量。那正能量怎么听？无论翻起任何语言来，都是很棒的。比如说我们这样讲好了，你去，你不懂英文状况之下，你听到哈利路亚这首歌，会不会觉得它很殊胜？会，它简直就是一种神圣的力量。但是你听得懂哈利路亚里面唱什么吗？如果 不知道什么是哈利路亚，太多人不知道什么叫哈利路亚，可是听了就觉得它很神圣。听到我们的过年歌，就算是外国人，他听到过年歌，他会觉得这不知道你唱什么吗？不知道，因为听不懂，但心情会不会好？会好，为什么？曲调的力量，曲调的力量就让他心情就很好。所以是说，语言跟文字它产生的就是会有一些磁场的力量，导致是说你整个环境会变化，所以它是有一个科学的一个逻辑的推演。 就越推演，所以说呢，我们口你要说什么，说好话行好事，这是什么？口出善言，你是帮到别人，也帮到自己，因为你讲出去的话，让人家开心，就会产生正能量。那如果你讲不好听的话，你自以为正义的讲不好听的话、责备的话、谩骂的话，哦，那对方觉得开心吗？不开心。啊，你觉得你觉得这个话讲出去，你觉得你是啊，我这个人很直，不是很直？你这个人叫做自作孽不可活，为什么？ 因为当你批评，哦，那些恶意的批评或酸言酸语的时候，你发音的过程之中，你自己已经受到了影响。所以说，我们要说好话，因是什么？我们要先帮助自己，然后我们也要帮助别人，这是很重要。各位，这个记住，这个是很重要的哦。骂人，你一定先伤自己，再伤人。你要骂人之前，以后要想清楚哈。这个这个是很相对的哈。这个你自己都是发生负能量的，那你本身能量会正吗？ 你今天，如果你是想发财的人，想要姻缘的人，想要非常旺盛、人生一帆风顺的人，那就要从你讲话开始做起。如果你讲话讲不出好话，那你不会有好运，这是这是理所当然的，理所当然的。所以说人家说为什么相由心生？哦，我们再说说相由心生，就是什么？你讲好话，你想好事，你身上一直不断发出正能量的时候，你就是会有福报福相。不，有些人我们看他这个感觉很刻薄，为什么？ 通常这个不会太大变化，为什么？这个人在想的事情就是很严谨，我们不能讲他尖酸，但是有时候真的是尖酸的。但是你们可以说他严谨，是不是？就是说你的你怎么想，跟你怎么做，跟你怎么说，这是非常重要的，好不好？来，我们继续看下去哈。现在姓名学就很多个门派，比如说笔画啦、九宫生肖、玄宗心易哦、行家三才五行。 好，包括我们的老师的门派是我们本门乾坤门。好，现在是各有所长，好，每一个东西都有各有所长。那看法多元，但是看法可以很多的方法。好，你可以很多很多不同角度去讨论姓名这件事情。但是老师要跟各位报告一件事，就是说什么呢？无论你是自己去学习，或者是你去请老师，我们要知道我们的论述一定要有根据。什么样的根据？然后什么样的根据？我们后面会慢慢讲到。 好，不是说人云亦云这个东西就会比较不好，我们就有有一些的主见，好，我们就有主见。好，比如说呢，名字有没有好坏？老师可以大胆的说，名字没有好坏。叫王永庆的不是每个都发财，叫郭台铭也不是一个都发财，就适不适合，就适不适合？怎么样说适不适合来，我们看一个范例。好，这些都是老师我们在正式的教学的教材之一。哈，我们的授收授徒。 好教学生的教材哈，都是教材。来，这个是什么呢？哈，这是我们的，比如说这个是我们的早期的看到的《捍卫战警》。好，《捍卫战警》叫还练一个什么？有人说到这好大一把枪，各位哪一个名字好听？你觉得电影的标题有哪一个他会卖的好？不一定，但是通常《捍卫战警》呢就觉得给他很正面。好，来我们再看《流星花园》，各位看过 F 四对不对？ 哦，这是帅哥，帅哥啊！他的日文名字是什么？花一样的男子。对，如果我们今天当当时他播出的时候，我们的中文译名叫做《花一样的男子》，你会觉得是说他会很通俗吗？还是《流星花园》才会比较浪漫？还是像花一样男子觉得很浪漫？对不对？那还有我们说，最近在我们当我们的代雄高雄市的代言人，我们琼瑶阿姨她写的书。 浪漫唯美，文笔之好，堪称当代宗师。如果他的女主角的名字，哦，不叫什么婉君，不叫雨柔，叫蒙奇，叫蒙妖哦，你会不会觉得就很不梦不梦幻了？对不对？这个就是名字的力量。所以说，蒙奇蒙妖好不好没有一定，但是适不适合，各位要想适不适合这件事情，记得。 名字要适合那个人，因为人才是出发点，名字就是一个外在。所以老师刚才一开始讲到什么，好的名字就像西装革履，不是不好的名字就是深陷泥沼，就是这个原因哦，适不适合你这个人才是很重要的，而不是这个字哦，它可以利所有人。有时候我们就是从专业维度逻辑来看，每一个人他吃抗生素，生病吃抗生素药量不一样。 什么药适合什么人，这些都有它的变化在，好不好？来，我们继续看下去哈。所以说，我们的形意才重要。所以我们举例，老师没有针对哪一派批评，但是，我老师是我们的，我们以专业眼光来看哦。有些人，有些的职业老师，他还需要一些专业性的加强哦，他可能是还需要专业性加强。怎么说呢？老师才能看，常常有人。 改名叫什么？加针啊，移针啊，什么针的？请老师看他改的好不好。老师问他，你为什么要取名叫加针？因为老师说这个时候得时啊，什么什么的。我说 OK，老师也尊重哦，生肖派毕竟它是一个很，也是一个很好理论。但是生肖派本身很好，但是不代表你每一个学的老师他都很专业。老师必须在这边这么讲，为什么呢？加针移针，我们先看看针是什么意思。然后我们看第一个针，第一个针草字头的针叫什么？ 它的字义可以，可以大家可以上网去查哦，查字典、查词典都可以。真正的意思叫什么？草很茂盛。家真是什么意思？家里草很茂盛。啊，你说不是？他属牛羊的，所以得食啊，也是啦。好，你要这样讲也行，但是它的字义真的威力有这么大吗？它正面力量有这么大吗？所以老师从老师这边取出名字，我从来没有取过什么家珍啊、一珍什么真的。 不会，因为我们很重要，就是这个“心”音义很重要，“心”义很重要。那这一“针”木字旁的“针”，哎，这个也常常见到。“针”什么意思？有人说啊，它是一个什么五行五行相关的比旺什么的哦。木来生火是没有错，木来生火。但是我们先考清楚，“针”它是一个树木的名字，啊，树木名字，它有产生一个果实可以榨油。 叫做真好，那我们讲到这边呢，这个名字的正面力量在哪里？五行吗？你讲这个名字的人，有人会联想到真是一个树木，说它那里比旺有火吗？我们可不是不是可以思考这个部分？很难，它有困难，为什么？因为一般人不会去针对这个字去联想到这个意，那没有这个意，那也没办法去给你这样的力量。 就算它的字本身的五行，哦，五行可以帮到它。像我们老师取名也会看五行。就算你的字的形状的五行可以帮到命主，但是它的字的威力就没有这么大。所以说，老师不是说取真的你这个没用哦，草帽是没用，或是你这个取名树木名字没用，不是。那姓林的他也是木头啊。老师姓陈还耳东啊？耳东陈，耳朵长在东边而已，不是。而是这个名字这个字的力量哦，它的能量能不能？ 传导到是到这个人的身上，那我们取草很茂盛，这个一般人不会联想到草很茂盛，所以说你会得食，不会不会。那我们学生说我们讲这点呢，郭台铭，台铭对不对？台铭铭是什么？金命名，铭就是还是铭科的意思，值得记录下来意思。那配到郭董身上，他会不会有他的帮助啊？这个就可以去讨论。那你真这个字呢？ 他没有办法去联想的时候，力量就弱。再讲一次，他的字字的本身的五行，就算可以帮到帮到你这个取名字那个人，但是真的是很难会有一些很好的帮助哦。就是他的分数没这么强。好，那除了是说我们自形形意很重要之外呢，那我们也来谈谈哦。现在比较轮去说，哎，最简单什么笔画？笔画这个东西，老师从老师身为一个武术老师哦，我们是正式的老师。 的立场来说，哦，它其实很有争议的是什么呢？哦，我们是有争议的，哦，怎么讲很有争议的？就是说，笔画它的来源在哪里？笔画它的来源其实来自于日本的，啊，一个叫熊崎市的日本老师，啊，日本大师，他研发出来是说，哎，我们用笔画来论姓名的吉凶，哦，可以，但是他的笔画各位要知道，它是以日本的汉字笔画为主，日本汉字笔画跟中国一样吗？ 是不是一个问号？哦，通常是不一样的，对不对？我们通常是不一样的。那日本的汉字的结构也不一样，就是他们不讨论形音，他讨论笔画，好，然后去对你从这个笔画去推出来，哈，这个是吉凶或者是它的五行。那传回到我们的中华地区之后，大中华地区之后，有人想说，哦，笔画。 既然是笔画嘛，那我们一定要一个标准。只有在民国初年到民国的中期，不是中期也就是三五十年，民国三五十年到六六十年左右哦，这个算中期很奇怪，就是也算中期。反正我们现在一百年了嘛。哦，这边的中期去论的时候，也就是说以什么为主呢？以《康熙字典》为主。那这个里面当然还是会有争议的，为什么呢？《康熙字典》它是它既然跟《雄七四》它本身的笔画的。 的精神不一样，因为他没有考虑到这一点。那你现在把它套到开心字典上面就有争议，包含笔画的争议。比如说什么呢？老师姓陈啊，我陈老师嘛，我姓陈，耳东陈，笔画一二，耳朵那个二哦，这是的第二画，三四勾五六七八九十，这是实话。但是也有人说不对啊，应该这么算，一啊画耳朵一二。 三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三，它有十二到十三画。啊，你差一个画，有时候就差了五行，就差一个位置了。那它怎么会是说它的定义在哪里？所以它的笔画的争议就还蛮大的。或许有些老师他可能研发出一个新的方法，让笔画可以算的比较准，但是实际上。 哦，实际上笔画它的争议会非常非常的大，所以说老师今天要跟各位讲的事情是什么呢？我们在去做姓名学的时候，哦，各位一定要去，无论你是从呃图书馆，或者是我们市售的各个老师提出来的他们对姓名学的论点，你都要先知道，或是你自己要去请老师去改，或者是你自己想研究去了解这个姓名学的东西，想为自己取一个富贵发达，哦，或取一个很好的一个名字来帮助自己。 那你一定要先了解哦，老师刚刚讲的状况。好，再来，有人会说呢，我们会这个姓名学啊，哦，是不是取了之后，人生一帆风顺，坏事皆消，好事拼命来？坦白说，姓名学给你发挥到好的名字，给你的西装革履，它就是那一件衣服，也就是在你整体的运势中，它最高给你加二十分，差不多二十分。 要再高一点，困难，实际上就二十分。他说：“哎呀，老师，你怎么会这样讲？啊，这二十分怎么这么少？我们学了半天，花了钱请老师，都是我们自己研究了半天，然后呢，他最后竟然只有二十趴的，二十趴的成长，那不是很奇怪吗？”不要误会老师的意思。如果你本身的命格是八十分，你加二十分变一百分，还好，还好啊，这就是还好，锦上添花嘛。但是你想想看，如果你原来的本身的条件，比如说， 阳宅、阴宅哦，或者是八字，整个加起来你格局不是很理想，不是很理想啊，你可能就只有五十五分，这个时候不要说给你加二十分了，加个五分你就及格了，你说对不对？那或者是说老师再举一个反向例子，你今天的名字，你今天的八字很好，祖上积德，好什么都很好，状况之下，你先天带来就七比别人就是别人可能六十分开始。 你就七十五分开始，或是八十分开始，可是不小心我们的名字的福报不够，名字可能取到一个稍微弱势一点的哈，不大适合你的，不能说它是坏名字，它不适合你的格局的，会变成什么？七十五分减二十分，剩多少分？不及格。我们定义的及格啦，但是我们的中华民国定义的及格是六十分，然后就变不及格，你只剩下五十五分，就你原来是八十分。 你扣二十分，你六十分勉强及格，是不是就有影响？好，当然，如果你原来二十分，本来什么都很差，然后后面就九二十分扣二十分，那当然也是零分了哦。当然没有说我会完全零分的啊，也没有所谓的真正满满分的名字，但是就是我们要先去了解这个姓名学，以我们的有学历的状况来看，以我们有一些智慧去分辨好坏的状况来看，各位要一定要记得哈，我们后面。 老师的频道，哈，老师，我们乾坤门的频道，我们会后面会开始教学什么呢？每一个生肖，哦，每一个生肖，或者是每一个大姓，在什么状况之下，我们会教怎么样去看这个名字，好，然后如果你有兴趣，你也可以老师下面留言，啊，因为老师教学的速度不会这么快，因为老师还有我们平常执行业务，或者是是说我们要录其他的题目。 那你有什么问题，你可以先下面哈，我们订阅，那先订阅老师的频道哈，记得订阅老师的频道，然后订阅频道要订阅，然后呢，在下面留言哈，给那按个赞，老师说，哎，你到底想听什么，哪一个方面的，啊，老师会尽量的哦，播出时间，我们来这个拍摄这相关的题目。那今天我们的题目呢，就是什么是心理学，刚才已经会介绍了。 那有兴趣的朋友，好，记得订阅我们的频道，然后给我们一个按个赞，给老师一个鼓励。那接下来老师会开始进行我们一系列的一系列的姓名学的教学，要订阅才收到老师的通知哦。好，哦、我们今天的心理学概论，好，就到这次结束了，谢谢各位，拜拜，记得订阅哦。